эгерде жарык шоуласынын жолуна ичке жип коюлса анда жарык бул жипти айланасында ийилип экранда дифракциялык сүрөттөлүштү түзөт жарык жана караңгы тилкелердин кезектешиши толкун узундугу тоскоолдук өлчөм менен салыштырмалуу болсо байкалат дифракциялык сүрөттөлүштү кууш тешиктен да байкоого болот ак жарыкта дифракция үлгүсү асан үсөн түстө болот